Говорить, потом. Не говорите, тихонько. Перед нами 280 It was day before yesterday, it's a very recent mine. Ну, Останнім часом дуже часто стали використовувати е, тур, яка здатна вражати цілі на відстань до 4,5 кілометрів, має достатній потужний заряд, щоб може знищити танк, бойову машину піхоти. Так само може знищити бліндаж. Усе. Буквально вчора був обстріляний наш спостережний пункт на 2014 году здесь э, был уничтожен уничтожен взводный опорный пункт э, Вооруженных сил Украины э, Российской Федерации. Ну это или РПГ, или СПГ. Угу. Ну, скорее всего, СПГ. Это, это станковый противотанковый гранатомет, который стреляет на 4,5 километра. Может, ОГЭшными боеприпасами. Это свеженькое. Да, да. Это, позавчера была мина сюда. It was day before yesterday. It's a very recent mine. Это БМП-1. Это бмп один работал. И я сзади замыкаю. Тихо, тихонько, шумно не говорить. Потому что не говорите. это не туда, поворот не туда. Ти треба. Наше завдання це є спостережний пост. Ми ведемо спостереження круглосуточно за противником. На данный час тут постоянного конкретики нету. Тут может быть день тихо, день, естественно, простріли якісь йдуть, бо противник прострелює, боїться, Бачиш? щоб ми не подошли. Или ми спостерігаємо, йдуть якісь простріли. Що? Периодически раз на раз не приходит, по-разному, я так скажу. Ночной под утро, ближе к сумеркам. Естественно, периодически в ночи, но время разное, по-разному. Ну, У них ж тут на перший, как бы, у них же не маш графика, вот там 10-20, мне сейчас надо пострелять, правильно? Тисячу дві це по лівий край і перед нами 280 метрів. Присутствують зараз от в районі нашої нашої відповідальності працює е, такий підрозділ, називається Дізель. Це танковий підрозділ. Десь розташовано, ми ще не, точно не знаємо де, але працюють. Плюс е, е, найомники с батальона ну, Сомали. Конечно, они свои, та, ну, свою технику они ну, не, не демонстрируют нам, ну, потому что это будет последнее, то, что было у них. Ну, Но ну, прапора свои выставляют. Да, про, флаги они свои Куда, выставляют. Куда, на позициях? Ну да, вот там есть некоторые, не, не, несколько позиций, где там І російські флаги, і ДНРовські флаги там висять. Значить, е, в зоні моєї відповідальності мого батальйону останнім часом збільшуються обстріли з боку противника. За останню добу ми мали е, п'ять обстрілів. Ну це не то, що там по одній позиції, а по, по майже по всьому передньому краю значить, працюють з різних місць, різними е, засобами вогневого ураження, починаючи від ствольної артилерії, е, за, за які ствольна артилерія, птури, міномети. Е, е Стрілецька зброя з позиції ми не намагаємось там атакувати противника. Ми виконуємо мінські угоди. Є поранені, так. Е, за вчорашню добу в мене в батальйоні один військовослужбовець отримав е, численні опіки, зараз знаходиться е, на лікуванні. На даний час з цього часу та моменту в бригаді рахується 982 обстріли по позиціям. Бригада воює, а також захищає свою територію. І з 2014 року по теперішній час бригаді нараховується 180 військовослужбовців. Е, це бойові втрати. Противник е, керівні посади займають е, офіцери Російської Федерації, офіцери Російської Федерації, а також військовослужбовці Російської Федерації під ігідом Донецьке народне ополчення, Луганське народне ополчення, якби місний народ. We have a lot of evidence uh, uh, of Russian uh, presence here in Ukraine. We have uh, videos and photos, we have Russian, uh, Russian prisoners uh, from the Russian Federation. And of course, we can say for sure that we fight against Russian forces. And uh, if someone hesitates that we have a Ukrainian-Russian war, if we are defeated, Europe will know uh, that Russian can invade uh, uh, countries uh, which are back in, of Ukraine. За цією будівлею наша група е, натрапила на сепаратистів, і ми прийняли рішення. Разом всі нас було е, майже 10 е, осіб е, штурмувати цю будівлю. Ця будівля була ціла на той, той час. Були перекриття, вона була двоповерхова, криш дах був. Нам важко було тим, що вони вони дивились на на нас згори, тобто вони на нас бачили. На протязі майже ну, двох діб, я точно не, не пам'ятаю. Ми <clears throat> мали спроб спроб, ну масу спроб е, зайти в цю будівлю, а і, ну, чи вибити їх звідси. Ми почули, що наші хлопці з артилерії будуть накривати цей квадрат. Ми відійшли, і оце, от ви бачите, це вже наслідки артилерії. адекватні люди е, е, повинні самі розуміти те, що дві області України зброї більше, ніж е, на самій території України. Реактивної, гради, буки, ПЗРК, ігла, шмілі. Той же самий гіацинт, ну це дуже важка зброя це не була громадянська війна з першого дня цієї війни, е, тому що зайшли в Крим зелені чоловічки. Е, це хто? А всі міста, які були захоплені сепаратистами, займалися під прапором е, Російської Федерації. Саме цікаве, що е, в 2014 році тут створюється комендатура, яка так називається комендатура, де фактично е, суцільне порушення права людини відбувається. Туди забирали багато людей, які мали переконання, в тому числі релігійні. Це стосується протестантів або за проукраїнські погляди. Е, тут люди катувалися. Коли мене забрали, я я зразу попросився аби закрити е, будівлю, ну захистити від е, будь-яких. Мені сказали, що мені це не пригодиться. Мене сюди привезли. Я вже коли вивели з машини, я вже побачив ворота, ті, які ми бачимо зараз на першому поверсі, і мене завезли сюди в підвал де закинули е, в першу кімнату, яка знаходиться із ем, справа, коли ми заходимо. Е, там я знаходився три доби, і періодично кожні чотири е, години мене виводили на допит. Коли відбувалися допити, дуже били, особливо по нирках і з боку, де печінка. Е, вимагали е, зізнатися, хто мене прислав, за за чиєю я, ем, за чим як. Е, за чи за чиїм планом я працюю тут, в Дружківці, чому я сюди приїхав? Хоча б ну, насправді в мене не було інших причин, помимо того, що просто приїхати і служити як священник. Now we are talking about 30, 40 shellings daily. We consider this a ceasefire. So this is the reality. Yes, it was very uh, frightening at the beginning, but now uh, Ukrainians became resilient. It is a tragedy that uh, they shell uh, the populated areas in, uh, in Donbass. And uh, almost daily we have casualties. Almost daily we have devastated infrastructure. Almost daily we have you know tragedies in, in, in, in, in certain families there. Russia is not willing to do anything at all to, to comply with its obligations within the framework of, of Minsk agreement. Furthermore, we all see that Putin does everything to make situation even worse. Uh, I'm talking about his uh, latest move, uh, which is to give Russian passports to the population of temporarily occupied areas of, of Donbass. It is not only our war. We all should understand that this is uh, not the war of uh, Russia against Ukraine. This is the the uh, attack of, by the Russian Federation on the whole civilized community, on the whole principles on which we exist. The only reason uh, all these huge mass of, of uh, military equipment is still there is the Ukrainian army, which holds all these horde <laughs> of aggressive uh, Russian troops on our borders, uh, which is uh, actually the border of Europe. If Ukraine falls, uh, it means that uh, Soviet Union, these, all these arms comes to the border of, of our neighbors, members of the EU and NATO. Ви можете сказати, назвати те, що відбувається зараз війною Да, ви бачите обстріли. Я вважаю, що це війна. Дуже багато хто забуває про це, що на даний час війна йде на території Луганської Донецької області, але це війна. Гібридна, але це війна. Знаєте, коли якщо, не дай Бог, буде на вашій землі, ви знаєте, що це війна, що це не війна. Грузія не війна, Осетія не війна, Молдова не війна і Україна не війна. Росія білі пушисті, біла пушиста країна. Не дай Бог вона дійде за Україну, тоді узнаєте, чи війна, чи не війна.